beeku hmm. amma wajjin jiraanne mm, saddeettamii fi shan ja'a torba saddeettamii saddeetii kana sagal kana wajjin maan jiraanne natti fakkaata. Takkaa jireenya jiraateen beeku jirate jiraatee nama hin beekne hmm. yeroo fayyaa jirenya jireenya mataasaa jiraateen beeku anatu isa beeka nama as jiru hundarra yoo hin jedhe Hundarra hmm. anatu beeka jechuu yoon jedhe rakkoo qabaatan antu fakkaatu. Yoo namni narra beeku jiraate eh, amma gaafa haadha manaa sana fuudhutti haadha manaas amma eh, wajjin jiru kana fuudhutti yoo sana booda beekti malee achi duraanumatti isa beeka jechuu nan danda'a. Wanni isin beekuu qabdanu ijoollee namichi kun takka ofiif jiraatee hin beeku jireenya mataasaa jiraatee hin beeku. Silaa akka qabaatee bakka qabaatee namni isa wal'aanu ganda biraati. mal isinii tokko walliftuu goojjamee moo walliftuu tokko maqaa isiin illee dhahu karaa Saawuz Afrikaatti dhahite duute eh, gaashee alaamuddin maallaqa hangi isaaniitti dhangalaasanii eh, akkuma isin beeytanu inni akkasii nama hin hamachiisu waa'ee keenya irratti maaliif jennaan gaafa uummanni keenya naannoo adda addaatii buqqa'u nuti nama miliyoona tokkoof kuma dhibba torbatu nurkatti rakkate warri qosheen qoshaashaa naannoo qosheen itti gatamu sana qoshaashaan itti garagale immoo nama dhibba tokkoof shantama. Nama dhibba tokkoof shantamaaf miliyoona afurtamii fi immoo dhibba meeqatu walitti qabame isa keenyaatiif immoo teeloonii lakkoofsatti cufate nutti eega cufame addaa miti jechuun maaf hin jedhe waa biraatiif miti. keenya cufaa jira galmeen ol hin baafamne jechuuf. Gaafa galmeen keenya ol bahee haasofne jechuudhumaaf malee namni zariiniin wal'aanuu qabu akka ta'aabii isaatti akka laffaatii isaatti akka e, gumaacha isaatti akka agartee ofii jiraachuu dhabuu isaatti e, zariiniin ani mataa kootti tokko dhumarraa jalqabeeti kan inni isa beeku gaafan irraas tiyaatirii e, hojjetu gaafa sana keessatti. E, zarihuni yaa bishaan bishaan biraa jira bayya keenya iyyuu nu waraabbachuu mm. didee inni ilkaaniin nuuf kan garaan nurraa fagoo nutu beekkachuu didee ijoollee banneerra kaa gurrabbaa ganneerra kaa akeekkatee dubbachuuf mee ilma namaa laalaa seera dabe qajeelchuuf mee jaarsa bule laalaa ilaa e ilaame beekaa bara eh, baay'ee dabarse seenaa dhalootaa beekaa. E Anaan kan of nabarsise barsiise jechuu keessaa gumaata tokko keessaa tokko jechuu nan danda'a. Kun kootii mitii namni namaan bara. E, of na barsiisuu keessatti karaan inni keessa dabarfatee dhufe karaa fagoodha. Karaan inni keessa dabarfatee dhufe namoota isaaf barreessan wajjin abaluu abaluu jechuu hin barbaadu. Namoota gariin gatii lubbuudhaan jiranuuf jecha irras waan itti yaadamu hin beeku fannan qusadha. Eh, Zariyoon gaafa sanas uffata inni uffatee ani isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqaa na beekaa nama kana hundarra na beekaa. Eh, isa barbaacha raastii atirii dhaqa ture raastii atirii saddeetamii tokko dhuma irratti toora saddeetamii lamaa mm, jalqaba irratti yeroo inni eh, beenu gurbaa jechuun walleessoo sana raastii atirii keessa haala kamiin dhufaa afaan oromoo qabatee kophaasaa. Eh, dagatamaan lagatamaan baqatamaan haala kamii ittiin dhufaa yoo jettanii sumarraa dhaga'uu dandeessitoonni lubbuudhaan jiru yoonni haasa'uu danda'e. yoo kanaa achi immoo akkuma irratti dhiisuuf bareedaadha. Akka waanan kophaa kan koo laaluuti jechuudha. Akka waanan kophaa kan koo isa barbaachisa dhaquuti jechuudha. Yeroo sana keessa raas tiyaatiriitti isin kun dhalattanii illee natti hin fakkaatu. Yoo dhalattanis immoo as geessanii nama of baru taatan natti hin fakkaatu keenya umriin xiqqishoo illee bubbullee. <clears throat> Jennaan achirratti ilfinesh utuuti keen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate. Mm. roorroon nutti hin jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa warri amma nutti jiru kunillee gaafa sana waan lubbuudhaan jiran nutti hin fakkaatu dhalanne waan ta'eef. Dhalatus natti dhalata kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu jiraata. waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin ani garuu hoogama kootiin qarshii kuma kudhan waanuma hin qaburraa nan fi eh, hmm. kumni kudhan waanaa godhaas yookaanis hariuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaa fi anatu of beekaa sanumaa fi eh, qarshii kuma kudhan eh, sufiyaanis kunoo na bira jira kudhan gumaachee jira. Walitti qarshii kuma digdamaa akkaawuntii keessan irratti isinii galchina. Keessaniin jedhu silaallee keenya jechuun nama raraanatu isin bira hin jirreef hanqaan fadhe mala. Keenya yoo hin nama rara ture. Ammoo waan inni keessa dabarfate zariyuunii fi manguddoon keenya naannoo tuulamaa kan amma naannoo bakka mamaraatuun itti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti yaani argadhe tokko manguddoo seenaa. manguddoo seenaa tokko eda'oo boru eda'oo boru hmm. maaloo warri finfinnee warri finfinnee asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri finfinneen isiniin galin warri tuulamni maal akka siin taate galin warri dhukkuba dhukkubatuu lama dhukkubsachuu walaltan edawoo boruu irraa baradhaa maaloo irraa achirraa eh, haasa'ee du'e edawoo baruu warri immoo naannoo biyya Ameerikaanii jiratan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaa maxxansaa isinii jechuun amaanaa dhaammadha. Yoo maxxansuu hin dandeenye hin maxxanfanna waan keenya hawaasaaf sabaaf waan keenya yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa galee walitti qabee hawaasa isaatii Eh, gadi hin dhiisin addunyaa kanarraa gale an dugumatti isinitti muudhaa fi boruu hamma kanatti hin dhaban seene akkanumatti wal dhabna ammoo utuu waliin argatin eh, utuu walirraa waan dabarfatin utuu walirraa waan guduunfatin osoo walirraa ah, kanaafi sana jennee ilaameefee jennee yaada buufnee baafnee buufnee waliin jijjiirratiin addunyaa kanarraa galuu deemna akkuma abbaan namni hundinuu galaa jiru kanatti jechuudha. Wanni jechuu barbaadu silaa dhukkubsataan keenya kana qabdi asli galatoomii ulfaadhu hamma yawwanaa e, isa waasiin jedheenis waa hin jedhiniin Maaliif jennaan bakka guddaa dhuftee dhimma lafee kan kee jala jalaa dhukkubsatee mana hospitaala jiru nama isaa akkamsiisuu dhabdeetti jirta waan jedheef isa waasiin jedhe si danda'ituma dabarfadhu har'a jechuun sitti dhaammadha. Warri waan kana zariiwwan amma maali gala galatoome adde masarat Addi jedhumu maal jedhu waan hin jiru hin beeku. Hedduu ta'a argaa hunda beekuu baadhu hunda hin waa hunda isinii gochuu baadhu immoo waa hunda gochuu hin atleast hordofuu nan danda'a jechuu kooti. Eh, Zariyoon galata guddaa kan nurraa qabu nuti rakaanfachiisuudhaan kiilolee malbaa yookaan kiilolee abbaa mana muuziqaa kiilolee obbo Geeta'uun iddoo wajjin laffaa yooniin jedhee waa tokkoon ta'u quban qaba waan ta'eef namoonni hammi tokko sadiq, obbo Eh, akkuma kanas namoonni tokko tokko jiru egaa obbo Alamuu Qixxeessaa Hinduuniin duratti baay'ee warri harka nurraa qabaa turan obbo Asaffaa Booleedha kan manni isaanii jalaa fudhatame nama naannoo Wallaggaa. Eh, Bu'asaffaa jedhamu abbaa isaanii hin namoof Nama of jalanu qabee gaafa ari'atamnu achitti balaqannee mana isaanii jala dhokannee eh, achitti ulaanutti cufee jedhaa ture. Bu'asaffaa jedhamu manni isaanii irraa yeroo Tigiree keessa irraa fudhatame amma akka ilmaan isaaniitti itti jirtu hin beeku. Waan kadhattuu fa'aa taatee karaa irratti Hiree keenya qooda keenya waan ta'eef. Hawaasa keenya eh, hireedha. Ah, Egaa mudannee mudannee ammoo zariyooniin bira baga dhaabbatan jechuudhumaafanii maaltu deemaa jira jechuun biyya ganda bakka ganda hin jiru fagoon jira xiqqoosi. Amma galutti e, ani birrii kuma kudhan Sufiyaan birrii kuma kudhan isiniif galchina. Nagaa tola kan facaafanne amma argujji nagaa walloo argu ulfaadha galatooma obsaatis xiiqaatis e, masarat e, aslii atilleen galatoomi ulfaadha viidiyoorra hin jiru. Ah, Himimmaan qabnaan viidiyoon moo himimmaan tuna qabnaan himnee xiqqishuu garaan kan koo kun fayyaan qabu saniif viidiyoon kan koo akka hin mul'anne godhe dhiifama naa godhaa ishee. Ulfaadhaa galatoomaa ustaaz. Nagaatti. xiqqoo. Qaamicha dhiyeessii naaf Namichi kun umriidhaan naan qaba ta'us qabsoo Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti warra nuti magaalaa Finfinneetti dhiibne keessaa gaaratti baddaatti godaanne eh, obbo Intini Biraana fuudhee deeme gaafa eh, addi bilisummaa dhufee magaalaa Finfinneetti dhufee seenu gaafan dabbalummaa leenjifamee xumuradhee magaalaa Finfinneetti ba'u wallaggatti ramadameen deemee ture gaafa sana. obbo Abbaayee nama jedhamutu makiinaa kaamaazuutiin na fe'ee qalanjii intala jedhamtu tokko wajjiniin eh, ambassaa caakkaana geesse waraana wayii. Obbo eh, Abbaayyeen isin jiranuu qalanjiin ajjeefamteetti hin jirru jechuu hin dandeenya lafa jira. Eh, qalanjiin idduu obbo Abbaayyeen ajjeefamanii jiranii Abdul Qaadiris du'ee jira Habtee Dambidoollos du'ee jira namni tokko hin jiru. Warra gaafa sana wajjin jiru keessaa jechuu kooti. Zarihuun yoo yaadata ta'e yaadata garuu qaasiin barroo zarihuun ilfinash namoota tokko tokko ammas maamma sheekaa shoolee tafarraa akkasumas eenyuun ilaata namoota wal bira jijjiiran turanii hammina yaadatu xiqqishoo umriin kakkoo gaafa sana dhaabni wanni hin dabaladhuun qabu umrii kan koo xiqqaata malee gaafa sana kan waan hin dabaladhuun qabu eleetanii bara. Dhaabiin kottaa hiiki koo mhm. fakkaata. Eh, kanatu ijoollee kana eh, namoota kanaaf abbaadha jedhee yaada zariiwwan. Eh, laffaatiin zariiwwan illee silaa isaa itti kadhatanu miti. Isaa eessatti kaba qaba silaa jedhanu eessa London moo? Laffaatiin zariiwwan eessa silaa Ameerikaa moo? Niwuyoork moo? Hospitaala eessaati warra gaariidha isa jedhamuufitu silaa abbaa qabaate. Zariiwwan immoo abbaan qabu. abbaan isaa suma masirata dhaabaati asuma tafarii tafarii ittiiqaa tafariiti suma abbaan isaa obsaa suma aslii anumaa fi jechuun mubaarak galatoomaa ulfaadha erga dhaamsa tokko sadii kana ture baay'ee dhaamsa ayyee bayin eh, hmm. wal hmm. arguu yeroo dhufne jenne akkuma dhufne dhufne sin وهذه اذا استاذ غريب الجلجله يعني ايه تولي تولي اسماعيل اسماعيل سينتي abbaan tokko baadnaa jijjiiraa gaay'ee tole gaariidha ulfaadhaa. Lakkoofsa sagal qimee Ismaa'eel. Ismaa'eel si barreesse. Si barreesse. Naayim seven si barreessee jira. Naan ergaa. Ismaa'eel Ismaa'eel Jamaan. Ayyee galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa ayyee tolee nan dubbisaanii zari'uun rifeensi gaafa hmm. danaa jedhiin eh, dhiyoo kana manaa isaa gaafa abbaan narraa haakira manuu haati manaa zari'uun dhufteetti zari'uun ergeeni. Dhaqaa dhaqee maaloo annaquun eebbisii ergee ture zari'uun. Hmm. Ani immoo sadarkaa kana ga'eeran seene hmm. gatta'aan siin jiru akkuma siin beektan waan harkaan qabu harkaan qabaa fi silaa wanni zari'uun irraa hin jiru ture. haa ta'u malee immoo anuma biratti anuma biratti wanni haftee saaftus amma kana immoo numan dhaqqabadha yoo rabbi jedhe numan dhufa yoo rabbi jedhe. Rabbi nagaan isin galchisiis isinis waan deemtaniifis milkaa ustaaz raayyaa baay'ee si baay'ee si kabajna. Kiftaanaan hojiiwwan uummata keenya deeggaruu waan baay'ee amanamummaati waan baay'ee nu hojjechaa jirtu galateeffaa jennaan Ismaa'eel lakkoofsa xiqqoo ta'ee jira argattee ni lakkoofsa tokko dheera deddeebitu. Ismaa'il Ismaa'il lakkoofsa tokko barreessaa jira barkuun. Zariyoon Ismaa'il akkam jirtu nagaadha. Tokkumna kaa jirtaa sari'uun feensi gaafadhaa siilensirraa fageeffadhe hin daganne ati manaa keessa illee na bira dhuftee jirti akkuma ati bira dhuftee turte mana mana kiyya illee hin beeyti. Sagaleen biraa eh, ijoollee ijoollee kaan shummeetu booda eh, akkam jirta xinnoo immoo zari'uun dhufnee si na rabbi jedhe tolee. innis wal'aanna abshiruma ga'a. Inni akkasuma jedhaa keessa dabarfata dhukkubsatameedhaaf hin du'amu. Dhukkubsatameedhaaf asitti isin tolfamu dhiyeef bariin hafu bari'eef dhiyaan hafu inuma jijjiirama wanni jijjiiramne hin jiru rabbi sirraa jijjiirama rabbi jedhe ammoo taabiin keenya dirqama asirratti taabuun dirqama galata nurraa qabdaa taaba nurraa qabdaa ajjoo nurraa qabdaa ajjoo kan kee rabbiin balleessinsiin jechaa. amma nu dhufnutti rabbi si'a haa tursiisu ijoolleen immoo kunoo eh, ilmaanatti lafatti dhiiftee dhufte deemte dhiiqaan eh, masarati akkuma kana. asleen mubaarak ijoolleen asii fachi deddeemtee kan harkaatti ijaanfa isin beekin faa kan umriin si sadarkaa ijoollee keenyaa jirtu waaqee waaqootuna jalaa dhukkubsatee jechuudhumti kun utuma waa gochuu baatte xiqqishoo amlee namatti tora. waaqonna jala akkana ta'e jechuunis waan tokko abshiruma ati akkuma kana ta'aatu mayyii tarkaanfatama hamileen keessi jalaan doomin bakkuma ciiftu sanattuuyyuu edaa nama naa wajjin jiraatu hin qabaadha jechuu qabdaa jechuudhuma sitti dhaammachuu fanii zari'uun. Haa ta'u, haa ta'u tole. hojii mana kiiloleetti hojii maayyee waraabdu anaaf daawitee mukkannanii. yaadatte taanaan maayyi irratti istuudiyoo boolee kan namicha eertiraawwii sanaa yaadatte. Mudannoo guyyaa sanaa yeroo biraan dubbadha nagaatti ammaa fi gaa baga nama kana si argee amman dhufee si argutti nagaatti nagaa keessa naa jira dhufeen si gaafadha akkuma dhufeen. Zarihuun har'as uh, eh, guyyaa lammaffaa deeggarsatti eh, fufaa jira. Oromoon kallattii hundaanuu si bira jira. Dhaamsa qabdus akkam har'a akkamitti oolte mee akkami mee oolmaan har'aa?